dindang dindang dilalai dindang dindang dilalai padi jangan lalu subak, tinggal tugal, tinggal singkang ayo kita semua gora duduk diam penyakit banyak Yeah. Dindang dindang dilalai Dindang dindang dilalai Padi jangan lau subak Tinggal tugal tinggal singkang Ayo kita semua gora Duduk diam nyakit banyak